Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan uh, dapat beraktivitas seperti biasa Teman-teman, kali ini saya akan uh, memberikan resep yaitu makanan favorit salah satunya yaitu bakso ya siapa yang nggak suka bakso pasti hampir semuanya suka bakso namun teman-teman kali ini yang saya sajikan yang akan kita sama-sama buat adalah bakso tanpa daging di sini uh, dagingnya itu akan kita ganti dengan yang namanya nangka muda ya. nah ini ada nangka muda seberat 500 gram ya, yang akan kita buat sebagai pengganti daging dari bakso nah, bagaimana caranya membuat mari kita ikuti eh, video berikut ini ya, bahan-bahan ya. pertama yaitu pengganti daging yaitu langkamun seberat 500 gram atau setengah kilo kemudian tepung tapioka ini satu ons saja atau 100 gram kemudian ada lada satu sendok kemudian garam satu sendok teh ya ini garamnya setengah sendok teh agak munjung Kemudian ini bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini kalau kecil dua, kalau besar seperti bawang cutting itu satu saja. Kemudian telur ini satu. Eh, penyedapnya itu adalah e, rasa sapi dan bawang merah satu sendok makan. Nah, bagaimana e, untuk mengerjakannya di sini potong-potong dulu aduh pisaunya kurang tajam nih teman-teman atau saya yang kurang tenaga ya <laughs> nah ini teman-teman tengahnya ini kita buang apa nama tengahnya ini ya atiknya nangka lah ya ini teman-teman kita akan merebus rangka mudanya kita eh, rebus dengan dengan chopper ¿verdad? kesetiaannya sepenuhnya hancur ini kita masukkan tepungnya ne? apa bolong masih kurang halus tiga agar mudah untuk membuat buletan baksonya teman-teman ini airnya sudah mendidih kita akan proses eh, membuat hmm, ini lubangnya kurang besar pakai plastik segitiga itu saya susah mencetak bulatan basuhnya jadi saya tray kembali dan saya cuci tangan ya sudah dengan bersih nah, sekarang kita pakai tangan saja dengan tangan dan sendok Nas. ya ini dikasih kecap sedikit kemudian sambal ya kita coba deh dimakan kuahnya dulu menurut saya kurang kenyal nanti teman-teman mungkin bisa ditambah depan dengan tepung tapiokanya kalau rasa udah enak hanya memang terasa tanpa daging tapi ada tekstur grindil-grindilnya juga sedikit mungkin itu dari tekstur nangka muda yang dihaluskan jadi ini lumayan banget buat cemilan saat sore hari